i Sverige. Men jag visste att Sverige är ett kallt land, eh, ett demokratiskt land, ett sekulariserat land. Eh, eh, ja, det, jag kände bara lite om Sverige. Men nu, jag kan mer än vad jag kan mer om svenska samhället och arbetsmarknad och och svenska människor och traditioner och matvanor och jul. Vi har nu jultid så ja, det är mysigt här i Sverige. Så. Uh, <laughs> så man, eh, om man stannar här länge så vet man mer om Sverige och Sverige är ett jättefint land. Och Sverige är ett land som hjälper mycket och som respekterar alla människor som eh, respektera alla rättigheter som eh, du har rättigheter så de, de hjälper dig att få dina rättigheter och hjälpa med allting men du har också skyldigheter som du ska göra så Europa är inte, eller Sverige är inte ett land Eh, som du sitter hemma och bara ligger i soffan eller i sängen och du tjänar pengar som du... Det var helt suddigt i början. Det var jättesvårt att komma in i samhället och på arbetsmarknaden när man inte behärskar språket och när man inte har, känner någon och när det är helt annat. Integrationen a parer mio molto, molto storpiata nel senso che fanno gruppo, fanno, fanno eh, comunità. Eh, comunità, fra, fra simili, tra virgolette, <laughs> nel senso che si, si accompagnano uh, con uh, suoli albanesi. Um, per quanto riguarda la mia famiglia, ad esempio, uh, sono tutti accoppiati con albanesi, nel senso che perché molto probabilmente si sentono molto più vicini eh, culturalmente parlando con, con fra, fra, di sé, fra di noi. Mio fratello appunto è sposato con un albanese. Il concetto poi alla fine no, che, volevo, che, volevo, esprimere mm, senza, senza dover appunto eh, generalizzare è che mm, per quanto riguarda mm, poi la, la mia esperienza si riesce a, a, ad integrarsi molto di più essendo in comunità piuttosto che singolarmente, no? Cioè, eh, almeno per quanto riguarda i miei genitori, era, era molto più facile eh, appunto integrarsi insieme a tutto il resto della famiglia piuttosto che singolarmente. Fa l'esempio però di mia mamma che mm, lei è un caso invece diverso, nel senso che lei ha sempre lavorato mm, con persone italiane, ecco e per cui era molto più facilitata anche nella lingua. Il mio padre che um, ha sempre lavorato in un'azienda agricola, per cui è sempre lavorato da solo, ha avuto meno opportunità di, di integrazione rispetto a mia madre il motivo per cui uno riesce a integrarsi meglio o peggio rispetto a un'altra persona, secondo me è anche il lavoro, il lavoro, gli studi, uh, l'amicizia, il, il divertimento. Uh, questo secondo me sono i fattori per cui uh, ries cioè, riescono a, a, mm, a, facilitarti l'integrazione uh, e in questo caso per quanto mi riguarda il mio lavoro, cioè l'infermiera, io faccio l'infermiera, ho iniziato il mio percorso di studi subito dopo che sono arrivata in Italia e stiamo parlando appunto del 99 febbraio 99 e già a marzo ho iniziato mm, la, la scuola a, Ro, a Rosia, e, uh, in provincia di Siena sempre. E, um, quindi quando sono, quando sono a, scuola, a scuola qui in Italia, come si diceva prima, io già sapevo un po' l'italiano, no? ero mm, per cui con molta facilità rispetto ai miei, uh, ai miei coetanei uh, albanesi che venivano in Italia. Sapevo scriverlo a grandi linee, sbagliavo le doppie, motivo per cui appunto quando, uh, quando sono arrivata all'inizio la, la, famiglia fiorentina che vi dicevo prima mi regalava un, un, sacco di libri, ecco perché da lì nasce poi la, passione, la mia passione per i libri. La, la lettura mi, direi che mi ha aiutato tantissimo anche nel... Um, nel, nell'imparare perfettamente la lingua. Appunto, iniziando il mio percorso di studi subito, immediatamente, appena sono arrivata in Italia, sono stata molto più, molto più facilitata no? da questo punto di vista eh, anche dell'integrazione, perché non sempre si ha l'opportunità no, di, di, poter iniziare subito gli studi. Io sono, era, a suo tempo era molto, quindi si parla sempre del 99, era molto più semplice arrivare clandestinamente in Italia ed avere un permesso di soggiorno piuttosto che fare un ricongiungimento, un ricongiungimento familiare. Eh, e questo è stato il mio, il mio, caso e quello del mio fratello, perché uh, i miei genitori nei, nei due anni che sono stati da soli qui in Italia, quindi dal 97 al 99, hanno avuto molta, molta difficoltà, per cui hanno purtroppo dovuto decidere di, di farci arrivare clandestinamente in Italia. L'integrazione significa integrarti in un paese, a conoscere dalla gente, avere tutti i documenti, a conoscere delle persone, non, di noi rimanere chiuso. Sono mm. arrivato qua e poi vivo al monastero, andavo, cioè, frequentavo scuola, dopo un anno e mezzo che parlavo meglio l'italiano, ci rispetta a quelle che erano con me, facevo la mediazione perché io capivo loro, cioè di già quindi quando ho imparato un pochino l'italiano, quindi facevo la mediazione tra tutte e due, a, tra gli operatori e, e, noi. Lavoravo con Irene, Annalisa e ah, Pangea. Quindi anche gli immigranti di San Francesco, alla fine, dopo quando facevo le, la mediazione, dopo tanti mesi, <laughs> giocavo anche calcio. <laughs> sì, sì, giocavo anche calcio. Allora, l'immigrante San Francesco era la squadra di un monastero e poi c'era un prete cioè, di calcio. Sì sì. sì, sì, sì, sì, era di monastero. Ah. Perché Napoleone proprio era di monastero. Ah. Allora, e dopo che abbiamo conosciuto questo prete perfetto che si chiama Don Doriano, no, è bravo, cioè, che una squadra che gli piaceva anche a lui, aveva dei ragazzi che, gio- che gli piacevano a giocare calcio. Quindi abbiamo organizzato un una bella gruppo che ragazzi che giocavamo calcio, tutti stranieri, tutti neri anche, eh. <laughs> tutti africani. E abbiamo vinto tre volte i campionati qui a Sena e poi siamo andati in regionale, abbiamo vinto. In nazionale abbiamo perso a Montecatrini in finale con una squadra di Lombardia. Sì, parecchio, anche a parlare l'italiano. E poi, grazie al sport, e dopo che abbiamo vinto... Eh, vedo tanti che si lamentano, no? Però io preferisco vedere il, il bicchiere mezzo pieno. Le competenze che mi hanno aiutato ad andare avanti, certamente l'apertura, quindi la voglia di conoscere come si vive, conoscere... Eh, eh, le abitudini, le cose che, come, come si vive nel paese che ho scelto di vivere. Quindi la mia apertura di eh, buttarmi no? e mettermi in gioco e vivere la vita autentica. Quindi non nascondermi nella mia cultura o fare il giudizio che la mia era meglio che, la, che un'altra. No, se ho fatto, ho fatto, una scelta di vivere qui, eh, devo, devo rispettare, conoscere e, e vivere no? questa cultura. Quindi l'apertura da parte mia, e la voglia di imparare, perché sì, nel, sia per il lavoro sia eh, per la cultura o eh, la voglia di imparare, quindi ho sempre avuto la curiosità, diciamo, no? Questa come competenza, penso che la curiosità ti aiuta ad andare oltre, no? Quindi io provo a, conoscere ogni singolo angolo di, di dove vivo, quindi ogni fine settimana vado, a, vado a, a un posto diverso, conosco, o faccio un corso di storia d'arte perché siamo in mezzo uh, no, all'arte, al rinascimento, quindi faccio un corso di storia d'arte o faccio sempre degli aggiornamenti che mi aiutano a sentirmi sempre più dentro, no? e, a, e a conoscere, imparare. Quindi la curiosità. E sì, un'attitudine positiva sulla vita. Penso che ehm, te devi chiederti ogni giorno se, se sei felice, no? Se fare la scelta, perché è una scelta, no? Lo so che a volte la, la gente viene, no? È immigrata per ragioni diverse, però alla fine è sempre una scelta nostra, quindi non buttare nell'altro il, no, e, la Responsabilität su questa scelta. Also mit dem, was ich erreicht habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe vor kurzem meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe eine Arbeitsstelle. Ich besitze einen deutschen Führerschein. Ich habe ein Auto. Ich habe auch äh, in, in dem Dorf, in dem ich wohne, viele Bekannte und Freunde. Also ich muss gestehen, mir könnte gar nicht besser gehen. Die Arbeit macht mir sehr Spaß. Allerdings äh, als Arzthelfer zu arbeiten ist für mich sehr wenig. Ich würde gerne mehr tun in meiner Arbeit und deswegen mache ich demnächst das allgemeine, das Abitur, um später Medizin, Medizin studieren zu können. Mein Traum ist irgendwann selber Arzt zu werden. Erstens, weil ich den Beruf sehr mag und zweitens, weil ich den Menschen auch was Gutes tun will. Ich habe mich konkret darüber informiert, wie man da hinkommt, habe auch deswegen meine Ausbildung gemacht, weil das der erste Schritt war. Dann habe ich jetzt hinter mir. Dann kommt demnächst das Abitur. Aber ich brauche halt sehr gute Note, Noten für die, äh, im Abitur, damit ich halt einen Studienplatz in einer deutschen Uni bekomme um Medizin zu, zu studieren. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es klappt, dass ich äh, das, das allgemeine Abitur erstmal schaffe und dann, dass ich einen Studienplatz in der Uni bekomme. Mein Ziel wäre, Arzt zu werden und vielleicht ein Chirurg zu werden, aber das kommt auf die Chancen an und das kommt auch dann auf die Noten an, die ich jetzt demnächst im Abitur erreichen werde. Arzt zu werden ist mein Traumberuf, weil ich einfach Freude daran habe, den Menschen Gutes zu tun, anderen zu helfen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt schon in der Praxis jemanden behandle und nach einer Woche oder nach ein paar Tagen sehe ich den nach der Wiederbesegnung, dann habe ich wirklich Freude daran und da denke ich mir, ich habe was Gutes getan, ich kann doch was Gutes noch tun. Für mich bedeutet Integration, dass ich die Mentalität verstehe, dass ich die Mentalität kennenlerne, dass ich mir, dass ich auch, äh, dass ich mich auch an das Land anpasse. Aber gleichzeitig muss ich auf meine Charaktereigenschaften und auf die Werte und auf die Traditionen, die ich in meiner Heimat gelernt habe, die ich auch von meiner Heimat besitze, nicht verzichten. Das heißt, man, man kann sich zwar verändern, aber man muss auch seinen, seinen äh, damaligen Charakter behalten. Also man muss sich ein bisschen verändern, aber man kann sich auch so verhalten, wie man zu Hause war, mit halt kleineren Einschränkungen. Also, ich fühle mich weder deutsch noch syrisch. Ich fühle mich eigentlich deutsch. Das ist eine Wortschöpfung. Das heißt, eine Mischung aus Syrisch und Deutsch. Ich bin zwar ein Syrer, ich wege auch als ich wege auch Syrisch, aber ich bin nämlich auch Deutsch, weil man, weil die Situation einfach so verlangt und weil ich das einfach äh, mit der Zeit gelernt habe, in der ich in, im Land gewohnt habe. Es, ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man Deutsch, Syrisch oder Italienisch oder Spanisch oder irgendeine Nation ist. Wichtig, dass man mit sich zufrieden ist. Wichtig, dass man sich auch gut benimmt den anderen Menschen gegenüber und dass man halt menschlich und hilfsbereit ist. Ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr als Geflüchteter. Ich bin sehr gut integriert. Das habe ich nicht selber beurteilt. Das höre ich von den Bekannten, von den Patienten, von den Freunden immer wieder. Ich habe mich in dem Dorf, in dem ich wohne, sehr gut eingelebt, kenne die meisten Leute. Und äh, Bad Götzen ist für mich eigentlich nichts anderes als die. Zuerst, ähm, man muss Sprache lernen, äh, sich an die Gesetze halten, äh, man muss äh, äh, sich äh, an Deutschland passen. Man muss sich an alles halten, was, äh, was die Gesetze sagen. Also man ist genau wie die Deutschen oder wie ein, ein Mensch aus äh, ganz Europa. Also es gibt keinen Unterschied, dass man sagt, dass <coughs> ich aus dem Marag oder der andere aus Syrien oder der andere aus irgendwelchen <coughs> äh, Islam. Es gibt keinen Unterschied, man muss sich nur an Gesetze halten, man muss äh, Sprache lernen, man muss äh, entweder arbeiten, Ausbildung machen, studieren <coughs> ansonsten äh, muss man äh, sich äh, Freundschaften machen, Bekanntschaften <coughs> und man kann alles anders machen, was äh, also wenn man nicht gegen Gesetze stößt. Also man muss, ich selber habe nicht aufgeben müssen. Also ich lebe in Deutschland genau wie ich, so. ich im Irak lebe, also, also oder wie ich im Irak gewohnt oder gelebt habe. Ich habe nicht aufgeben müssen. Es gibt äh, interkulturelle Unterschiede, aber das ist auch kein Problem. Man muss äh, einfach äh, an diese Unterschiede anpassen. Ich sogar so wie es war. Also, ich wollte, äh, ähm, mein Ziel war nach Sicherheit, ich habe nach Sicherheit gesucht und wollte weiter studieren. Deswegen habe ich mich entschieden, die Sprache zuerst zu lernen. Ähm, man muss äh, zuerst äh, natürlich die Sprache lernen, die Sprache ist am wichtigsten, also der Schlüssel der Integration ist die Sprache. Danach muss man äh, ähm, sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es keine Freundschaften gibt, dann kann man sich, halt, mm, obwohl man die Sprache kann, wird man die Sprache vergessen, wenn man lange nicht spricht. Oder mm, man kann niemals äh, die Umgangssprache äh, lernen. Und deswegen muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es nicht geht, dann Bekanntschaften. Oder <clears throat> man muss sich äh, versuchen, sich äh, bei einer Fußballmannschaft äh, oder irgendwelche Vereine anzumelden, um in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Also Bekanntschaften habe ich in vier Monaten gemacht, aber Freundschaften hat, hat lange gedauert so nicht lange, es hat ein Jahr sowas gedauert, bis man richtig, nicht, nicht, richtig, richtig die Sprache gelernt hat, aber bis man ein bisschen äh, schon die Deutschen genau verstehen konnte, ohne nachzufragen. Also äh, bin mir sicher, dass ich gut integriert bin. Äh, ich habe Freunde. <coughs> Zuerst habe ich die Sprache gelernt, habe Freunde, äh, spiele mit einer Fußballmannschaft. Äh, ich darf Ausbildung machen, ich darf arbeiten, ich darf studieren. Ich habe äh, mir eine Wohnung gefunden, ich habe mir ein Auto gekauft, ich habe Führerschein gemacht. Alles, was man äh, machen musste, kann man machen. Äh, ja, kann man das sagen? Also, äh, ich bin Gina für, also, ich habe meine Rechte und ich habe auch meine Pflichten. Und deswegen, obwohl ich die deutsche Bürgerschaft nicht habe, aber ich freue mich genau wie die Deutschen. Ähm, meine Erwartungen sind noch nicht ganz genau erfolgt. Äh, als Bedingung für das Studium musste ich äh, die Sprache lernen, habe ich die Sprache gelernt. Äh, Studium habe ich noch nicht anfangen dürfen. Ich muss, äh, ich habe noch äh, eine Chance an der Uni, die Prüfung abzulegen. Ob ich studieren darf oder nicht, äh, weiß ich ganz nicht. Aber es gibt äh, andere Möglichkeiten, äh, die man nutzen kann, um eine Chance bekommen, um zu studieren. Äh, zum Beispiel, wenn man nicht irgendwo studieren darf, kann man äh, eine Ausbildung machen und danach weiter zu studieren. Ich habe mir jetzt zweimal versucht, an der Uni in Regensburg und der Uni in München zu studieren. Es hat noch nicht gelungen. Und deswegen äh, muss ich wahrscheinlich einen anderen Weg finden, um weiter zu studieren. Ich äh, habe mich äh, von mehreren Stellen für Ausbildungen beworben. Ich habe auch irgendwelche Zusagen bekommen, dass ich äh, Ausbildung machen darf. Aber am August äh, versuche ich nochmal an der Uni direkt zu studieren. Ich meine, das Studienkolleg zu besuchen. Wenn es nicht klappt, dann muss ich äh, eine Ausbildung machen und dann auch, äh, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann darf ich. Ähm, ich denke, äh, Deutschland ist schon, für mich ist am besten Land in Europa, weil alles ist zuerst in Ordnung für mich. Und dann die für Zukunft für meine Töchter auch ist sehr gut, für mich auch. Und ich kann ruhig da bleiben. Ja, ich habe schon viele Verwandte und Familie in Europa, in Deutschland ja meine Cousine und mein Cousin und andere Verwandte auch wohnen Sie in Deutschland. Mhm. Mm, ich denke, das ist gute Entscheidung, weil ich in Europa Reise gemacht habe und ich habe schon Vergleiche mit, mit Deutschland. Ich denke, Deutschland ist gute, gutes Land für mich. Und dann, nein, ich bin zufrieden und meine Töchter und mein Mann auch. Natürlich, wenn wir im Iran waren, äh, vielleicht meine Töchter konnten, vielleicht meine Töchter konnten im, am besten Universität sein. Zum Beispiel meine große Tochter zuerst wollte als Medizin studieren, aber sie war 8. Klasse in Deutschland. Sie hat ohne Wiederholen äh, Abitur gemacht und Numerusklasse war nicht genug von Medizin. Hm? Und jetzt sie ist sie zufrieden, aber zuerst war Schock, äh, war Schock und dann sie hat mir gesagt, warum wir sind da, sind wir da und dann ich wollte Medizin studieren. Ein paar Monate hat schon Probleme, aber jetzt ist okay. Zum Beispiel in Frankreich, äh, ich habe schon mm, nicht alle Punkte positiv gesucht. Und dann äh, von äh, Niederland auch zum Beispiel Wetter, Geschichte, alles zusammen. Das ist meine Meinung. Zum Beispiel Norden Europa, das ist skandinavische Länder, das gefällt mir nicht, weil das ist so viel, sehr kalt als in Deutschland. Vielleicht zuerst ist es ein bisschen komisch, aber für mich ist es so wichtig. Und dann ähm, Geschichte in Deutschland ist sehr interessant für mich. Und äh, ich wollte auch das, da bleiben und dann äh, ich versuche. Und äh, Wirtschaft und äh, in Europa natürlich, Deutschland ist am besten, hat am besten Wirtschaft in Deutschland. Und mein Mann ist Elektronikingenieur. Natürlich, Deutschland ist Industrieland. Das ist sehr gut für uns. Wir müssen nicht von Deutschland Geld bekommen, weil man kann einfach arbeiten, ich auch. Und das ist für uns am beste Möglichkeit. Wenn jemand äh, zu uns kommt und ja, das ist, äh, hier ist Iran oder hier ist Isfahan, natürlich. Zu Hause, natürlich, ich bin typisch persisch. Ich spreche Persisch und ich koche Persisch und alles. Hm? Aber wenn bin ich raus, ich muss die Kultur und Tradition und Regeln von Deutschland akzeptieren. Das ist für mich so wichtig. Und dann nein, zu Hause, ich denke nicht, dass ich, wo bin ich ich denke, vielleicht bin ich in Isfahan, kein Problem für mich. Ja. Gibt es verschiedene persische Restaurants in Deutschland, zum Beispiel näher von uns auch. Einmal pro Monat äh, sind wir dort. Aber manchmal, ja, ich filme, oh mein Gott, ich, ich brauche etwas Süßigkeiten von Iran. Natürlich, das ist normal für alle kennengelernt. Das war sehr schwierig. Und äh, Anpassung um Umgang, Umgang äh, mit äh, Heimweh das war sehr schwierig zuerst. Aber ich hatte schon eine gute Lösung gefunden, Lösung gefunden. Ich habe schon zum Beispiel, äh, äh, gibt es ein, ein Verlust, in Kam. Äh, auch gibt es einen Fluss in meiner Heimat, meine Stadt. Hm? Zuerst, ich habe schon gesagt, mit diesem Fluss in Kam, du heißt mein Verlust, du, du bist mein Fluss in Isfahan, du heißt Sayanderut, du, du heißt nicht Regen. Verstehst du? Ich habe schon Kontakt mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel Marktplatz in Kam. Ja, wir haben schon im Iran Isfahan bekannte Marktplatz. Auch, ja, du bist mein Marktplatz in Isfahan, ich mag dich, verstehen Sie? Das ist, ich habe schon immer vergleichen ein paar äh, irgendwo in Kam und mit meinem Land. Und ich war sehr ruhig. Das ist ein bisschen komisch oder Fantasie, aber für mich war sehr gut weil ich konnte, ja, ich bin in Eswan, ich bin nicht im anderen Land oder ich bin nicht fremd. Ich habe bis jetzt nie gedacht, dass ich fremd bin. Nein. To four months, something like that. Then I found the guy who's from Algerian, an interpreter. He, he helped me. He helped me out where I have to go and when and what time. he sent me to he was working with asylum so he gave me the appointment and then they make the registration for me they moved me to from Katakaki to Anipoli Elimos, and then we started to make the paper and the interview it was like uh, five hours for all the refugees the same it was uh, going to Katakhakia, find the asylum to have a to have a paper with you. So because we, I didn't have any paper, just my ID card. So, yeah. so the first step it was uh, to find asylum in one in Alamos, and uh, it was interview, and then the the third one they reject me, and again I have to apply for asylum service in Greece. The problem for me it was uh, when they reject me in the relocation program so I didn't know how to how how I have to do the things because uh, it was very difficult to find a lawyer to find the special lawyer because I have special things in because I had court and uh, I have to apply for asylum you have to wait for uh, seven months because it was very slowly they have a lot of people so I think this situation it was very difficult for me. The one organization they was they was very helpful uh, Greek uh, Greek Council refugee GCR. I had uh, they had two lawyer and one interpreter. They helped me and they came with me uh, in court in Syros and now I am fine. They they helped me with all the solution. I had also the the economic uh, situation, the problem, they help me also with these things. For me uh, is social media and the second is my social work. If I need something, uh, I just uh, write here and she informing all of the information about the medicine, hospital, anything I want. And I I'd advise if, if there is, the, of course, because they, they have war and they have bad situation, I, I suggest should they should came here, but also in Greece there is difficult situation. People are living in camp, in Mytilene. There is uh, a lot of problems there. So I don't know. I, I can say no. I don't. I don't suggest for to people to come here. They have to know they, wait from in the camp and they stay there uh, like uh, six months and then they should move with the paper to Athens or to Saloniki and they should know they have also the, the big gump, the long gump they should wait. People they, be, they have to be patient more patient. They should also know, they know they have to learn the language, they find the job, because the housing project is not for the, all the life. You should move. Now there is uh, the new rules for the migrant here. If you take your asylum after three months, you should go out because you give the chance other people. They waiting in the street, in the camp. They don't have house. They are received help from the Council of Refugee, GCR, and I had also from the Larissa Station, my group, LGBT refugee here, and I have uh, helped, um, received help from the Solidarity Now and the Praxis, and also from the Asylum Service also. As. Και εντάξει, και λέω, είναι πρώτο δρόμο, δηλαδή πάω Ισπανία και μετά όπω μου, βγαίνει εύκολα, δηλαδή από την Ισπανία μπορώ να πάω Γαλλία, μπορώ να πάω Γερμανία, Ολλανδία. Ε, τότε ήμουν 20 χρονών. Πήγα, μου πιάσανε αστυνομία πάλι, αεροδρόμιο τη Αθήνα. Και έκατσα 6 μέρε κρατητήριο, πέρασα δικαστήριο και βγήκα τόσο, λόγω ότι ήμουν τότε μικρό και δεν μπορούσα να μου το κρατήσω. Και ο, ο, δικαστής μου βγήκε αυτό, λέει, είναι μικρό και δεν ξέρει ακόμα πώς γίνεται. Και βγήκα και από εκεί μετά λέω δεν μπορώ να πάω πάλι Καλαμάτα, λέω να κάτσω στην Αθήνα, να δω τη ζωή πώς γίνεται στην Αθήνα. Και, έχω, και μετά ένα φίλος εκεί έρθει και μου λέει, έχει μια οργάνωση που τη λένε κλέμακα ε, λέει αυτοί μπορούν να σε βοηθήσουν. Δηλαδή εκεί μπορείς να κάνεις μπάνιο, μπορείς να, να εκεί φέρνουν φαγητά, μπορείς να αποκοινώνεις μαζί τους και να, να σε βοηθήσουν. Του λέω εντάξει, κάτι εύκολο για μένα. Πήγα και πρώτε στιγμή έμονα μόνο και έξω, απλά εκεί δηλαδή το, πάω και τα πρωί, πίνω το καφέ μου και μου δίνω φαγητό, μπάνιο και μου πλύνω τα ρούχα δεν μου βοήθησαν πάρα πολύ και έκατσα μαζί τους περίπου δύο χρόνια. Το πρώτο δύο χρόνια έκατσα μαζί τους. Με έντανε δηλαδή πώς βοηθάω την ελληνική. Τότε έχω αρχίζω να μάθω ελληνικά και αρχίζω να βοηθήσω κόσμο, δηλαδή για το μπάνιο το. Ε, και ψάχνω κάνει μια δουλειά και τέτοια. Και μετά έφτιαξα τα κάρτα ασύλου. Λέει να μπορούν να γίνω αρχή για τη ζωή μου. Πήγα πάλι γύρισα στη κλίμακα που έχει, έχει κέντρο που για ψυχολόγους και τέτοια και μετά του ζήτησα, λέει, μπορείτε να μου βοηθήσετε να κλείσω ραντεβού την Περίσσια ασύλου. Μου λέει, ναι. Μου λέει, έλα δεύτερη μέρα και θα σε μου. Πήγα δεύτερη μέρα, μου βοηθήσανε κατευθείαν. Μου κλείσα, εκεί, λόγω στο λάπτοπ, μου λέει, στο Skype μαζί τους και συγκλίνω ραντεβού εκεί. Εντάξει, την ίδια μέρα έκλεισα ραντεβού και μου λέει δύο εβδομάδε πρέπει να έρθει σε εμά να σου δίνουμε το τρίπτικο. Ε, δηλαδή, το πρώτο στάδιο για να μπορεί να πάρει ε, το άσυλο. Και έκατσα περίπου μία εβδομάδα κάθε πρωί πάω εκεί να παίρνω τη σειρά. Ο λόγο πάω 5 ώρα το πρωί μέχρι να πάρω τη σειρά. Εκεί πολύ κόσμο και κάθε φορά τη σειρά μου και με αστυνομικό και μου λέει μπορεί, ε, έλα σε αυτό το σημείο και θα σε βοηθήσω εγώ. Και μόλις με είδε μου φώναξε, μπήκα μέσα, μου ρώτησαν δηλαδή γιατί ακριβώς έρχεσαι στο, να πάρεις το άσυλο και το είπα, είναι και βιασμός από τον πατέρα και είναι στρατιώτης και βέρβερος και εγώ δεν μπορώ αυτή τη, τη φιλοσοφία δικά του και εμείς στον κόσμο, δηλαδή και στο Μαρόκο πάντα έχουμε αυτό το θέμα, δηλαδή το μίξ το Mix πάντα έχει αυτό το μου βοηθήσει πάρα πολύ και τις κάρτες τώρα που προσπαθεί να μου βοηθήσει δηλαδή, για να, δηλαδή να μου δώσουν ένα χαρτί παράδειγμα ένα χαρτί πιστοποιημένο από το κράτο που ξέρω τη γλώσσα αλλά μου βοηθήσαν να το κάνω δωρεάν δηλαδή η κλίμακα που μου βοηθήσει πάρα πολύ δηλαδή και από την εποχή που πήγα στην Ελλάδα παράνομα έχω πάει ε, έκανα μου σπάσει το χολί και αναγκαστικά μου βοήθησαν ήδη για να πάω στο νοσοκομείο και να κάνω εξετάσει να δω τι είναι ακριβώ και τέτοια. Λόγω οικονομικά δεν είχα. Και ήταν ο λόγο ότι αν δεν είχα, ούτε τίποτα. Και αναγκαστικά πρέπει να πληρώσω από το τσέπη μου. Και μου βοήθησε ο Μικιάο Κλέμακα για να μπορώ να, να, να περάσω τι εξετάσει χωρί να πληρώσω. Δηλαδή ήταν περίπου 800 ευρώ για τι εξετάσει όλα. Και μετά μου, μου στείλανε σε ένα ιδιωτικό ενώ με κοιτάξε περισσότερα, δηλαδή αυτή η οργάνωση μου βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή και, και στο άσυλο που ζήτησα, δηλαδή μου βοήθησε κάποια χαρτιά και τέτοια μου βοηθήσανε. Δηλαδή και την δάσκαλα προσπαθεί να μου βοηθήσει. Δηλαδή, και, και την κλίμακα που όποια ώρα θέλω να πάω, θα μου βοηθήσουν. Ούτε χρειάζομαι. Δηλαδή έχω, δηλαδή, έχω δηλαδή, και που μου... Το... Ε, ανάλογα κάποιες φορές μπορώ να, όταν χρειάζομαι κάτι βοήθεια για χαρτιά ή για, για κάτι ενημέρωση. Περισσότερο ρωτάω ότι έχει κάποια οργάνωση μέσα στο, στο κέντρο φιλοξενίας. Έχουν κάποια ε, κλινική υπηρεσία. Αν δυσκολεύομαι και δεν ξέρω ακριβώ που θα πάω, μου, βοηθεί, μου βοηθάνε. Δηλαδή μου δίνουν ακριβώ που πρέπει να πάω ή να μου κάνουν κάτι παράδειγμα τα χαρτιά που χρειάζομαι να τα φτιάξω και τέτοια. Ε, και κάποιες φορές μπορώ να ψάχνω μόνο στο, στο ίντερνετ, με το κινητό μου, να ψάχνω τα μέρο που θέλω να πάω για να μπορώ να φτιάξω τα χαρτιά μου. Έχω πει για πολλές οργάνωσες να μπορούν να μου βοηθήσουν, δηλαδή να μου φτιάξουν, έχω με κάποια, κάποια οργάνωση μου βοηθήσανε. Δηλαδή πήγα Solidarity, που είναι σε που αρέσεις, μου, φτιάξανε βρογραφικό προσπάθησα να στείλω βιογραφικό μου για κάποιες οργάνωση για, κάποιες, για να μπορώ να δουλέψω. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει κάνει την κίνησή του. Απλά δεν, σαν, δεν, μάλλον δεν επιτυχία να δουλέψω, κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, κάποιε οργάνωσε που βοηθάνε. Δηλαδή, προσπάθησε ο άνθρωπο, αλλά το προτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω βρει δουλειά. Απλά έχει κάνει την κίνηση. Δηλαδή, η κίνηση μετράει για μένα πάρα πολύ. Ε, Κάποιε φορέ, εντάξει, αν μπορεί να με βοηθήσει, βοηθάει. Αν δεν μπορεί, μου λέει: Με συγχωρεί, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αυτό έχει κρεμμένο θέμα. Και αναγκαστικά, εντάξει, έψαξα το εκκυγκόρο. Χωρί να ξέρω εγώ, αν έχει κάποια οργάνωση που έχω τεκηγόρο, αλλά ο τεκηγόρο στην οργάνωση δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή, και αναγκάζομαι, πληρώνω το τεκηγόρο με τα λεφτά μου για να μπορεί να κάνει την εταιρεία μου. Ναι, δηλαδή ένα για να, παράδειγμα να πάω σχολείο, το σχολείο, εγώ πήγα έκανα αίτηση για μαθήματα ελληνικών. Δηλαδή, και πήγα έτσι τυχείο ε, για να μπορώ να πάω εκεί και μου λέει Μπορείς, ε, του λέω μπορώ να, να μάθω ελληνικά, μου λέει ναι, έχουμε τάξη στα ελληνικά ξέρω εγώ δώσω το αριθμό του και θα σε καλέσω Εντάξει, άργησε να μου πάρω, δηλαδή έχω κάνει αίτηση Τρει μήνε πριν και μετά μου έκανε. Εγώ μετά δεν είχα ελπίδα. Λέω, αφού πέρασε τρει μήνε, σιγά να μου πάρουν. Αλλά μου παίρνανε και αυτό είναι και το σχολείο. Και δεν θέλω να το χάσω το σχολείο, θέλω να συνοικίζω μέχρι να πάρω το πτυχίο. Και από τι μέρε που παίρνω πτυχίο, μπορεί να ανοίξει δρόμο για δουλειέ και τέτοια λέγοντα. Ξέρω ο άνθρωπο, ναι, έχει απόδειξη που ξέρει ελληνικά, εκτό που μιλάω και τέτοια. Πέρασα και είδα οργάνωση με και ο κάρτα και λέω να πω να το τι τρέχω. Και το ρώτησα και μου λέει ναι, υπάρχει και μπορεί να μα το δείξει με βιογραφικό. Και μετά μου εξήγησαν κάποια πράγματα. Ναι, για την κλίμακα ήταν ε, με ένας φίλος μου που έξερε την κλίμακα και αυτό μου προτίμησε αυτό το κέντρο, είναι καλό το σε βοηθήσουν, από εκεί πήγα και εγώ. Δηλαδή να δω τι γίνεται και από τη στιγμή που πήγα μ' άρεσε σαν σας πρέπει ο ίδιος μόνος του να ψάξει για να φτάσει να, ε, αυτά που θέλει. Δηλαδή από μόνος του να έρθει η οργάνωση να σε βοηθήσει πολύ δύσκολα. Δηλαδή πρέπει ο ίδιος να πάει να ψάχνει, δηλαδή όποιο μετανάστας γενικά στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έρχεται σε σένα και σου λέω θα σε βοηθήσω για αυτό και αυτό, πρέπει να πας να ρωτήσεις. Εκεί τα ξέρεις, έχουν και δερμένες και μπορεί να σε εξυπηρετήσει. I arrived 2017 in December. you can 1st of December from one year and five months. I was preparing uh, for uh, university in geographic section and also I studied some other uh, about Arabic language and working in the farm. I already start studying Arabic language, original Arabic language and I stop and went changed to geographic because not allowed to study in two places in Syria. Uh, yes, in uh, Halab, uh, Aleppo University. First I uh, crossed border from Syria to Turkey and then from Turkey to Greek. The last city in Turkey, Izmir. Uh, it's the last city I lived for about 25 days there in, in the city center and all this 25 days we try with smugglers we already give him money for this trip and we try try many times to cross I didn't pay too much. Uh, actually, someone pay <laughs> for me Yes, uh, 300 euro, uh, 300 dollar, not euro. They, there is many organization. The UN, I know them, NRC, UN. Uh, the difficult uh, a lot, but let's focus on uh, the big point that's important. I think the paper and uh, to communicate with the other community because refugees live in a camp. and the camp all until now you see I didn't speak uh, Greek because only in school or I study by myself. I don't communicate with other people. The language, it's uh, not difficult, it's hard to learn language. And the paper, I bring my only, I have only idea from Syria. That's what I have now to improve. I this my name and this my idea and I give it for the asylum service, social service and they give me this small khartiya with my name and that's all I have. A social service they have a specific job to book appointment for example if it's necessary for hospital and they give people location of hospitals I did apply for asylum because first in the island they take the fingerprints and all necessary information. After that they give us appointment and that appointment take a lot of time for me one year to apply for asylum and uh, yes it's a procedure that's everybody will throw about this whenever if you want or not this same procedure for everyone. I talk about myself, I wait for one year. One year, they give us appointment about the apply, but the for the other, like the idea or the password, they, there is no appointment. That's just take a lot of time. That's the process for me, I can be a part of CST community, sorry, and easy if I have the easy way. For example, my document legal, pay text, find job. I'm already oh, from social service. Uh, they have a specific job inside the camp just to give uh, people appointment. Uh, first, they should see the doctor in the camp. After that, they give him appointment in the hospital. Je suis bien par mon travail. Tout le monde est content de moi. C'est vrai Valérie, on sent que vous êtes épanouie. Est-ce que vous vous sentez euh, euh, bien intégrée dans ce pays Ah ben oui, bien intégrée dans mon pays. Même je rencontre à mes amis au pays pour dire que vraiment la France c'est un pays quand tu arrives. Après c'est dû, c'est dur mais après ça, ça, ça commence à aller on, ne parle pas. Est-ce que vous conseilleriez à vos amis de venir euh, dans ce pays Mais pas la manière que je suis venue avec ma voix, vraiment, ils sont... Donc, il y a eu la formation. Il y a eu la formation. il savait maintenant écrire, lire le français, un peu parler, comment exprimer, comment vous voyez les gens, tout ça maintenant. Comment vous voyez les gens, tout ça maintenant. Avant, il tutoie les gens. il dit oui, mais maintenant, c'est plus ça. Je... oui, madame, vous dites quoi? Donc, euh, je suis là, je suis déjà intégré puisque vous avez appris les codes sociaux. on peut dire que vous avez appris les codes, sociaux. Oui, en collectif, oui. Avec <clears throat> des, des, collègues en classe. Bon, je peux dire que la, la, pierre rejetée est devenue une pierre principale. Hein. Pour moi, Dieu, Dieu m'a sauvée. je suis vraiment contente. Au jour d'aujourd'hui, ma vie à l'aise, je me sens bien dans mon corps. Attends, tout va bien pour moi, en fait. Est-ce que vous vous informez un petit peu sur euh, la société, la politique voir le gouvernement Comment vous vous informez Est-ce que vous avez euh, euh, un réseau Est-ce que vous avez... Euh, bon, pour la politique, comme je ne viens pas de la France, quand je vois les gilets jaunes, souvent sur les champs l'Élysée. quand je travaille à côté, je vois que ça casse les trucs, ça brûle les punaises, ça brûle les voitures. Pour moi, je me, me, dit dis rien, puisque <laughs> nous tous, on va regarder. C'est le président qui tranche avec la population, c'est pas à nous, les immigrés, qui vont trancher. Donc, euh, je vois souvent, mais je dis rien. Parce que dans mon pays, il y a eu, y a eu la guerre depuis 2099. il y a eu des gens, même, ils ont tué devant nous et tout, mais après, on a fui. Moi, je suis parti au Togo. C'est de là, je suis revenu Et puis, je suis venu même en Allemagne. Et puis, on ne va pas pouvoir s'intégrer. Non. faut pas te cacher. Quand tu arrives, faut pas frauder. Quand tu prends les bus, tu ne payes pas. Tu n'as pas tu, toi, tu n'es pas régularisé dans un pays. Tu prends les transports, tu ne payes pas. Le danger vient de toi-même. C'est toi-même qui es ton sorcier. Demain, s'il y en a un de la France, la France rapatrie les gens. Non. Si moi, Valérie et mes depuis que je suis venue ici, tous mes dossiers sont propres. Là, tous mes dossiers sont propres. Je n'ai jamais fraudé. Depuis que je suis là, il a toujours acheté mon ticket de transport. Tous les mois, Il n'a jamais fraudé. Dieu même me voit. Donc, je donne beaucoup de conseils à mes amis. Parce que dans ces jours, on voit des reportages. La France, ils ont commencé à faire contrôle routine, vraiment. Ça se parle très mal. Je dis aussi à mes amis, à mes frères, à mes soeurs, d'arrêter de faire du n'importe quoi. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour te déplacer, mais si tu as un rendez-vous important, tu vas quitter à port de, de l'outil informatique. Oui, Maintenant, je vais sur l'ordinateur. Avant, il ne savais pas utiliser l'ordinateur grâce à ADPI. Je vais sur l'ordinateur. Maintenant, utilise la souris. Je sais comment il faut enregistrer ton CV. Il faut avoir ton CV, le mail à quelqu'un et tout. Je connais. Donc, euh, et vous avez euh, des communications au travers d'un réseau Oui, oui, oui. oui, oui, Vous communiquez sur Facebook Oui, sur Facebook. En français. Euh, c'était bien votre choix hein, de quitter l'Algérie. Oui, c'était mon choix. D'accord. Et quelles étaient vos attentes en arrivant ici Vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que j'attends de ce pays, la France C'est vrai qu'en mon arrivée, je euh, j'ai pas trop su qu'est-ce que je vais faire. J'ai resté euh, à la maison, je pouvais pas sortir. Hmm. j'ai craint de sortir. Du coup, s'il est là, je sors. S'il n'est pas là, je suis vraiment chez moi, enfermée, hmm. Du coup, je, me suis sentie en fait. Euh, vraiment, euh, c'était pas mes habitudes. On a géré ce travail, je sors, il y avait ma famille. Du coup, je me suis retrouvée un petit famille que je ne savais pas auparavant. Bien sûr. Euh, à part cette formation, euh, j'ai... Vous avez un petit peu découvert Paris. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans Paris Qu'est-ce qui me plaît le moins En fait, c'est pas qu'on c'est pas comme c'est tout à fait, euh, c'est totalement, c'est pas pareil. Alors qu'est-ce qu'il y a de pas pareil Dites-nous. Par exemple, en Algérie, nous, on n'a pas le même système. Nous, en Algérie, quand on travaille, on va y aller travailler, on n'a pas pour l'emploi, on s'inscrit pas. Et puis, euh, ici, Au niveau de la vie quotidienne, la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il y a de différent en France par rapport en Algérie Moi, je dirais qu'en Algérie, tout le monde se connaît. Voilà. Je connais tout le monde, si familial que ici, euh, je connais personne. Oui. les gens sont plus individuels. Voilà. Par exemple, j'habite, ça fait, ça fait 4 ans que je, euh, ça fait 3 ans que j'habite à Garches. Oui. Mais je connais pas mes voisins. Euh, il y a, Vous êtes un petit peu anonyme à Paris. Voilà. Tout hmm. à fait ça. Et ça, c'est une difficulté pour vous au, au, départ, oui. Oui. Mais maintenant, je vais dire